أعتقد أن بث هذا الفيديو في هذا الوقت آه، بالتأكيد هي مقصودة لأن آه، من الواضح آه، أن الأسئلة والإجابات كانت معدة بشكل مسبق هذا النوع من الإجابات اللي تحاول السلطة تصور بأنها هي حقيقية آه، ويجبر المعتقلين السياسيين على الإدلاء بمثل هذه الاعترافات آه، هي مو غريبة علينا لأن تكررت آه، في السنوات الخمس الماضية اعترافات ضد رموز سياسيين ودينيين يعني شفنا الاعتراف كان بشكل واضح موجه لخلق دليل ضد سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وضد الشيخ علي سلمان بأنهم مسؤولين عن عن آه، عنف الشارع ولكن آه، آه، هذا طبعا ما ممكن يصدق لأن مواقف الشيخين معروفة ومنشورة بالنسبة للعنف أصلا لكن استمراء واستمرار الأجهزة الأمنية المسؤولة عن الاعتقال والتحقيق في أساليب مهينة كنزع ثياب المعتقل في تكرار للمشاهد اللي شفناها من سجن أبو غريب واللي قامت عليها الدنيا وما قعدت هذا يعطي دليل على الاساليب اللي تتخذها هذه الاجهزه منذ أعوام أو منذ عقود في البحرين ولكن في الفترة الأخيرة من الواضح بأن هذه الأجهزة استشعرت بأن كل تصرفاتها ما هي محل محاسبة أه، مي محل محاسبة لأن أنا في قناعتي ما في أحد في الدولة أه، يجرم هذه الافعال برغم انها هي مجرمه بموجب القانون بموجب المعاهدات اللي انضمت اليها خصوصا فيما يخص آه، معاهده مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعامله المهينه والحاطه بالكرامه والقاسيه واتفاقيات حمايه الموقوفين آه، على ذمه قضايا امنيه او المحكومين في مثل هذه القضايا. القائمين على التحقيق استمروا في ذات الاساليب من الاهانات ومن التعذيب الشديد لدرجه بان اغلب العاملين في القضايا السياسيه وصلوا الى درجه من الياس بان لا رادع لهؤلاء التعذيب وصل لدرجه كسر اسنان وصل لدرجه تكسير ارجل وايادي وصل لدرجه آه، آه، اصابات وعاهات مستديمه اصابات في في الظهر في في الاطراف آه، وللاسف بان الدوله ومع ازدياد وتيره ماكينتها الاعلاميه اللي تتحدث عن حقوق الانسان هذه التصرفات واضحه للعيان آه، لان الفيديو وان قصد به توجيه رساله بان هناك اعترافات من معتقلين سياسيين ضد آه، سماحة الشيخين ولكن هو مسرب ليص... لي... لي... ليوصل رسالة بأن ذات الأساليب موجودة ولا أحد ممكن يوقفها لأن هذه سياسة عليا في الدولة والقائمين عليها عندهم ضوء أخضر لاستخدامها واستخل... واستخدام كل وسيلة مهما كانت دنيئة ومن منها نزع الثياب وامتهان كرامة الشخص وإهانته وبث هذا الفيديو الـ آه، ال ال ال آه، هذه المفارقة ليش قصد بأن يخرج هذا الشخص عاري الصدر واحنا ما ندري اصلا اذا ما كان اذا كان عليه اشياء تستر عورته او لا بس من الواضح بان هذا الفيديو لم يبث اعتباطا ولكن هذا يعطيك عن صوره الى الى الدرجات الدنيا اللي وصلت لها الاجهزه الامنيه في التعامل مع المعتقلين بكافة أنواعهم وما نقول معتقلين سياسيين لأن حتى المعتقلين الجنائيين يدخل أي مؤسسة أمنية كانت كرامته مهدورة أنا عندي اعترافات في متهمين غير بحرينيين تم سرقة أموالهم أثناء الاعتقال وتم تعذيبهم بصعق كهربائي وموجود عندي صور صعق كهربائي في في اللسان في الركبتين في في في في اطراف الارجل لمعتقلين في غير قضايا سياسية قضايا جنائية والصور موجودة وموثقة آه، هناك مشكلة آه، في البلد المشكلة لا آه، تتمثل فقط في اعتقالات واحكام احكام قاسيه بناء على اعترافات منتزعه تحت التعذيب، هناك مشكله انهيار اخلاقي في منظومه الدوله، لذلك هذه الامور تستمر، لذلك هذه الممارسات تظهر الى العلن لان لا يوجد لها رادع.